William John Malechela ambaye ni mmiliki wa blog ya Lemutus alifariki dunia Mei 14 mwaka 2023 katika hospitali ya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam muda mfupi baada ya kufikishwa kwa matibabu kutokana na afya yake kutetereka. Kabla ya kifo chake, Lemoitz alikuwa akisumbuliwa na tatizo la moyo lililokuwa likimsumbua tangu mwaka 2015. Alishawahi kwenda nchini India kwa ajili ya matibabu na baadaye alirejea nchini kuendelea na matibabu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI. Kifo akikwepi mtu, wote tunaelekea huko. Kikubwa ni kumwombea tu Mwenyezi Mungu ampokee, amhifadhi, amlinde amwepushe na adhabu za kaburi, adhabu za moto na amweke kwenye makazi mema huko kwake. Baba mzazi wa Lemotus ambaye ni waziri mkuu wa zamani John Malechela amewashukuru Watanzania waliojitokeza kuwaunga mkono katika safari hii ya kumsindikiza mwanaye katika safari yake ya mwisho duniani. Kwa ukoo wa Malechela tunataka tuwaahidi wote waliosema mema hapa juu ya mwanangu, kwamba sisi yale yote mema walioyasema ukoo wa kina Marechera tuyachukue kama ni nyota ya kutuongoza, we ni kama mwongozo kwetu, la sivyo, kama hatuwezi kufanya hivyo basi tutakuwa ni watu wa ajabu sana. Baadhi ya watu mashuhuri waliofika kuuaga mwili wa William Malechela maarufu kama Lemotus wameeleza namna walivyomfahamu na mambo watakayokumbuka kutoka kwake. Lakini sisi kama serikali tunatambua mchango mkubwa ambao umeufanya marehemu, na niwaombe waandishi wa habari, bimaana tuige pale alipoachia marehemu wetu, mtu aliyekuwa naamini kwamba binadamu wanatakiwa kusemezana bila kuoneana haya. Kwa mantiki hiyo e, mzee wangu William Malichela alikuwa ni miongoni mwa wanachama wachache kabisa wa mwanzoni kuanzisha mtandao wa Jamii Forums. Ni mtu aliokuwa na maneno ambayo wengi sasa tumiatumia tumia, au tunaendelea kuyatumia kwenye social media. American spirit. Lemotus zilizaliwa Machi 25 mwaka 1961 akiwa ni mtoto wa kwanza katika familia ya mzee John Malechela. Hadi mauti inamfika, ameacha watoto wawili akitarajiwa kuzikwa Mei 17 katika kijiji cha Mvumi mkoani Dodoma. Bwana alitoa, Bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Kutoka Dar es Salaam, Sina Joseph, Star TV.